Dan selamat kembali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita kembali Di dalam game Yang bertajuk Halloween So selamat datang semua Okay Kita akan main game horror ni Kita akan tengok Sejauh mana seram tak seram game horror ni Halloween dah lepas Tapi aku masih lagi main Tak tahulah tengok tu Copyright lagi <laughs> mampus aku So jom tanpa masa Content warn warning Okay mampus sama dia Okay Uish. Alright. So kita ada slot 123. Ada telefon, answer the phone. To open wide, drag to open slowly. Woo, okay. Woo, seram, seram. Okay. <clears throat> answer the phone. Ni apa? Reload with R. Okay. Sabar, kita load dulu. Go residents. Ha? Huh? Siapa pula bernafas ni? Oh, oh. oh. Ah, uh, okey okey aku letak. Okey aku nak main lagi. Oh. Apa tu kunci okey? You pick a key. Cool. Eh copyright copyright. Crouch boleh crouch. Tak boleh. Ni anak siapa lah ni? Pergi bed. Close every window. Okay, okay. Okay. Siapa tu? Wait what? Ada bunyi Ada bunyi pintu Oh no Eh tutup TV, TV tutup Ni Close Every window, okay Okay So aku dapat key 4 Key 5 Okay, ni atas Alright. Empat. Bukan. Kilima. Okay, kilima. Weh! Punya apa tu? Kau jangan macam-macam. Jap. Apa ni? Key. Key. Key, ambil lah key tu. Ah, tak boleh ambil. Oh, maybe kena dia berjauh. Okay, nyorok lah ni. Ha! Nyorok. Ya, aku tak boleh ambil key tu. Okay, dapat. Okay, dia macam bug sikit. So, aku dapat key... Tiga. Alright. Okay, key empat. Okay, bukan. Peluruh. Tommy Ah, kenapa lagu dia macam Tommy Sabar Tommy Buat bertenang Tommy Close every window Oh Lupa pasal window Aku lupa pasal window Tak, tak boleh keluar Okay dah Lepas tu Objektif Close every window ni Dah tutup Ah, uh, Aku dah tutup semua window So what now Tidur dengan Tommy ke? Tommy jom tidur Tommy Marilah kita tidur bersama-sama Okay aku rasa kita kena turun bawah Mungkin Ha? Okay okay So aku dah buka pintu tu ke? Okay bukan Bukan buka pintu tu No Bukan Sabar Uh lagu dia Oh ni ada Oh ada benda lah Flashlight, let's go. F, okay. Okay. Oh, ada flashlight atas tu. Aku berpasal. Alright, let's go. Ah! Um... Yo! lulu. Uh! Ah, restore the power from the basement. Oh no. Oh no. basement Alright guys, kita sekarang menuju ke basement Dengan harapan kita jumpa something Okay Yes Key, ya, oh buka buka buka Alright basement Apa yang ada kat basement ni What? Boleh tutup tak? Tak boleh Apa yang ada kat basement ni? Gelap nak mampus basement ni Gelap macam masa depan aku ni lah Sekejap Oh tu ada key Okay aku nampak key Apa lagi ada? Tak boleh ambil Okay key Right F Okay, lagi ada ada ada, ada key lain tak? Ada key lain tak? Takkan tak ada, takkan ada satu key je? Okey, kita ada key nombor apa? Nombor dua. So, bilik atas. Bilik atas. Bilik atas. Okay, oh, boleh crouch. Acik dia. Key nombor dua. Bilik atas, bilik atas. Right. Nombor dua, nombor dua. Bukan. Kenapa torchlight aku tak boleh pakai? Hah? Oh, aku dapat pistol. Here go. Woo! Sekejap, sabar. Aku dapat pistol, guys. Aku boleh guna pistol. Oh, apa tu? The door is locked. Oh ni pintu tembus ke Oh Dalam closet Interesting Oh aku ambil pistol ni tadi Okay Huh nervous gak ni G someone G okay Mana si Michael ni Michael Are you here Aku dah ada aku dah ada peluru. Aku boleh bunuh dia. Ah. Mana pula dia ni? Apa-apa ji? Apa-apa ji? Okey. Apa-apa ji Safwan? Boleh buka lampu. Dia suruh apa? Restore the power from the basement. I see. Okey. Aku lupa. Kita kena restore the power. Aku dah sibuk mencari kunci. Tak apa. Bagus-bagus. Aku kira macam uh, hack. tidak, tidak, tidak. Timpang. Oh, rasa kan? Makan kau di situ. Oh. Oh. wah habis dah? Lah, 13 hari dia buat game ni. Macam tu je habis. Okay guys. Cukup 10 minit. Dapatlah video kita, video yang pendek. So itu saja untuk video hari ini. Halloween. Terima kasih banyak-banyak sebab menonton. Kalau korang rasa video ni seram, korang takut dengan Michael Maya ataupun korang takut dengan aku, korang bagi like sikit. Share video ni, bagi tahu kau kawan-kawan suruh tengok. Sebab satu je jump scare yang terkejut tadi. Yang hujung tu aku dah ready dah sebab aku tahu mesti dia nak datang. Okay? Kita kira selamatkanlah budak ni kan. Siapa nama budak ni? Tommy, Tommy. So itu dia. Jangan lupa untuk like, subscribe, share. Kita jumpa lagi. Tapi sebelum tu, korang boleh cadangkan game apa yang uh, nak suruh aku main kat bawah. Tak kisahlah apa-apa game asalkan dia horror. Korang check dulu. Dia horror ke tak? Okay. Macam biasa, hashtag volume 200. Aku main volume 200 tadi guys. <laughs> Kepekat dengan aku. Okay. So terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.